Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita bersambung lagi Bukan bersambung Kita akan jumpa lagi <laughs> Dalam sejam preview kenapa bersambung Mana ada benda bersambung benda ni Okay ini je sekali je Right first jam preview Game yang kita main hari ni adalah Bus World ha, Apa lagi game pasal bus lah eh, kan Tapi pelik sikit game ni ha, Nak tahu game dia pasal bus apa Jomlah kita tekan start terus dia macam bas dekat Rusia ah. Tetapi dia dekat tempat-tempat yang Pernah Kena radioaktif So kita akan pergi ke Chernobyl Alright uh, Kita akan bula-bula pergi ke Pripyat Evacuation Unik game ni Belum apa-apa dah rasa unik lah Sebab kita nak bawa Bas-bas yang Apa ni yang membawa Mangsa-mangsa Chernobyl Korang tahu tak Chernobyl tu kan uh, Apa ni yang nuclear power plant yang meletup ni kan. Ah. Ya. Yeah. Korang kena tengok dia punya movie. Dia eh, bukan movie, siri dia. Best. So game ni dia simulator dengan team ni lah kot. Kan? Dengan tema nuclear ni lah. Mangsa-mangsa nuclear. Ya, tapi kalau orang yang main ni memang dia mangsa macam mana? Tak rasa macam PTSD ke? 27 April 1986. Ni betul ni. 25 minit. Ya. Oh. Look around. Eh ni aku deng pernah dengar lah Wanya Panya ni. Dalam movie tu. Baik. Okay. Eh. Sudah. Disengage parking brake Zack. Reverse. Eh, alright. Okay, lepas tu tukar balik. Uh, switch gear using X. Oh, dia gear auto, auto, auto. Alright, gerak dulu, Papa Oh, boleh. Okay, boleh okay, kamera. Allah, Allah, Allah, Allah. P and M. E? Oh. Oh depan tu ya jenis nasi Ni dia kita ada bas Zaman-zaman Rusia ni nak nak hantar orang Untuk hantar kuarantin Eh Allah Oh bukan baru nak ambil orang So kontrol dia memang real gila Rasa macam Berat gila Mari mari naik mari naik Mari mari mari Diorang kena keluar jauh tau sebab radiation eh. Kalau korang dah tahu. Okay. Eh. Waktu-waktu diorang naik ni semua. Waktu ni dekat sana tengah. Uh, ada masalah Dia bukan masalah apa Ada macam masalah teknikal sebenarnya Mula ingat tak ada apa ha, ah, Diorang pun ni keluar lah Diorang tak tahu lagi kan Sebenarnya memang ini antara Insiden yang paling besar lah ha, Yang akan mengejutkan dunia sebenarnya sebab ada dia tak salah dia punya design uh, apa ni jana kuasa nuklear tu ada problem sikit uh, jadi tempat ni mana tak boleh duduk lah sampai sekarang okey sebab apa ni dah ada radioaktif lah sampai sekarang eh dan jana kuasa nuklear tu pun Yong pun tak tahu nak buat apa Dia macam kena kurung sekarang ni ha. Kita akan follow the convoy Follow Follow New Manye Itulah dia Cerita di sebalik So kita nak hantar ke Kiev Kiev ni bandar besar lah Kita kena sampai dalam pukul 5.10 Ya yeah. Tak tahu macam mana dia punya Skill dia Untuk masa dia Right, patutnya tak ada lampu syarat lah kan? Pak, kita konvoy eh. Lembab betul konvoy eh. Aku baru kerja pun dah bawa laju. Allah. Okay, belakang okay belakang okay ah. Ini semua mangsa-mangsa dia tak tahu pun. Okay, siapa yang... Oh, siapa yang paling sedih sekali yang kerja kat kilang tu lah. Kilang pula jana kuasa tu. Ramai mati, ramai. Ramai ramai orang salahkan dia punya operator tu. Engineer yang leading dia tu ha, Tapi Tak ada siapa tahu siapa yang salah ha, Tapi kalau dalam movie tu ha, Kita boleh nampak yang tukang jaga itulah Dia macam paksa juga Benda tu jalan walaupun orang dah kata ada problem Dia punya operator yang bawah tu kata ada problem Tapi dia tetap jalankan juga Apa jadna kuasa tu mesin tu Mesin yang membakar Uranium tu so Ya yeah. Hanya orang yang ada kat situ je yang tahu apa sebenarnya yang berlaku. Ya. Radioaktif ni bukan benda yang main Ya betul. Nuklear ni bagi tenaga yang banyak. Memang jimat. Right. Tapi masalah dia adalah bila jadi macam ni lah. Ha, kalau tak betul-betul design ataupun macam ha, aku rasa mesti ada yang Jepun ni tak tahulah boleh ke. Oh, yang macam apa uh, Jepun punya jana kuasa tu kan kena tsunami tu kan. Nah. Kadang-kadang design oh kau tengok dia radioaktif. Oh uh, radioaktif wei. So untuk check radioaktif dia selalu pakai Geiger counter. So sekarang ni boleh nampak radioaktif kat situ. Kenapa kita kena lalu tempat radioaktif? What the heck? So kalau tak design salah mungkin apa ni uh, bencana alam. Kenapa lagu sedih ni? Sedih siap. Kita boleh rasa kalau nampak. Oh, dia mati gila sekali. Sama macam the real life. Oh, game ni mungkin sensitif lah untuk orang-orang yang dalam mangsa-mangsa ni kan. Eh. Ni based on true story ke? Dan kita boleh rasa dia orang tak tahu pun dalam bus ni dah ada yang maybe dah kena radioaktif. Eh kau tengok ke counter kat atas Oh tengok tu Ada kredit sedihnya Game ni ending ke apa What the heck Yo Sebab dia memang, dia memang dah tak ada laluan lain tau guys Memang dia kalau nak pergi Kiev memang kena lalu juga Dan rasanya tadi tak ada dia orang dah terlambat kot Memang dia orang tak tahu dia ingat benda biasa je. Pemindahan ni adalah sesuatu yang mengejutkan. Dan dia orang tak pernah ada pengalaman langsung. Dan uh, aku rasa lepas tu kerajaan Rusia memang uh, uh, di disalahkan lah dia orang macam or, negara-negara lain tengok oh kau buat nuclear power plant tapi kau tak tahu macam mana cara kalau jadi macam ni kan sampai sekarang uh, dia orang tu yang diorang sekarang bagus tu Untuk benda-benda macam ni Kalau kau tanya aku adakah aku setuju Untuk ada benda ni dekat Malaysia Kalau ditakdirkan kita ada uranium Ataupun kita boleh import lah for sure lah kan uh, Bagi aku Aku tak setuju Right Kekalkan dengan Apa yang kita ada Arang Empangan Dan itulah benda-benda yang kita tengah pakai sekarang lah Gas ke kan eh. Wow Tu nampak tu Itu lah Apa yang berlaku kat sana Dia memang hutan je tau Lepas tu tengah tu ada nuklear power plant Selamat datang ke Buzzworld Biasa intro dia macam ni What the heck This is quite <laughs> beautiful Nanti ni intro dia After the explosion at the Chernobyl Okay Boleh sambung lagi tak? Oh dia baru keluar balik oh, Tak boleh okay Kita akan pergi ke China Earthquake Hainan Oh ni Hainan ni Tsunami Ya yeah. Jadi tsunami Okay Bila nak unlock Point needed for medal oh, Aku dapat gold medal hey. Let's go Jom Kita pergi menghantar. Bridge was built near Yunhua Town, not far from the waterfall. This part of the island, tourists and make the factory shorter for workers. You need to be extremely careful when driving because you have to drive straightly on the wooden beam. Baiklah. Dia macam challenge lah eh. Alright, kita di wilayah Hainan yang baru lepas gempa bumi dan kita akan bawa keluar orang-orang sebab tsunami dah semakin hampir. So aku belum main jawab aku rasa aku dah tahu dah premise game ni macam mana. Dia macam simulator daripada masa yang sama dia nak kita relief ataupun kita merasai pengalaman bencana-bencana dekat dunia. Ada ada mungkin ada mungkin ada tsunami dekat apa kedah so dia ni dia nampak daripada jauh lah ada tsunami oh tu orang nampak tu ada asap di gunung berapi ke apa Apa tu aku nak bawa ni? Oh, dia semua kelak kabut. Oh siap ada kasih tu Oh bergegar Wow Macam mana lah perasaan dia orang waktu je tu eh Dekat situ Mesti takut gila Macam aku Kita tak pernah ada gempa bumi apa semua kan eh? Even aku pun tak dapat merasai yang tsunami tu So aku tak tahu lah kan Yeah it's very very scary experience ah. So apa time time bergerak ke ni fast forward eh Sekejap bawa boy ke apa ni Tak kan Dah itu dia tsunami dah datang Nampak macam kecil Bila langgar je pantai Dia makin menarik, menarik, menarik, menarik, menarik kan Lepas jadi besar Zah Wah Ya banyak jugalah bajet dia orang untuk spend Buat Kat sini not me, it's not me. Alright. Uh, jom. So kita nak pergi mana? Zone yang 17, suburb 720. Okay. Cepat, cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat naik. Cantik pula bas ni. Okay, go, go, go, go, go. Right. Tolong jangan tolong jangan potong jalan. Please. Okay. Uh, laju juga bas ni. Laju daripada yang pre biar tadi. Yalah ini moden kot. Come on, come on, come on. Eh, eh, eh, eh. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Masuk, masuk, masuk, masuk. gambar ni Nampak macam sebenar Aku tak boleh adjust apa grafik eh so tu Sebab tu macam frame rate Macam drop sikit Tapi Cantik Grafik dia cantik Simple Tapi dia, kita dapat merasai The real uh, Macam kesituasi kat situ lah Macam Hainan ni kan Macam pulau-pulau kan Bukan macam pulau Memang pulau Come on, come on, come on Oh, kena buka ni ke? Eh? Masuk, masuk, masuk, masuk. Penuh, penuh. Evacuation, let's go. 7.21. Aku tak tahu record aku berapa. So, aku kena sampai 7.29. So, dia ada juga main dalam pada masa sama kita nak mengejar. Waktu juga untuk mendapatkan point. Dan berdapat medal lah. So, siapa yang macam minat nak dapat medal. Nak challenge diri korang kan. Ada ah, kalau benda ni kalau pakai steering probably fine kot Ya yeah. Aku akan guna teknik uh, Laluan Aku akan makan jalan Dekat selekor uh, ah, Macam kecemasan kan uh, Harap-harap tak ada trafik yang lalu belah sini lah Should be tak ada lah Sepatutnya sebab Apa ni uh, Kita nak menghala What? Wait what? Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Ombak. Wait, what? Tak apa. Second try. Right, second try. Kita akan cuba lagi. See you betul. Kenapa? Why, why, why, why, why, why? Aku tak tahu kenapa. Cepat, cepat, cepat, cepat. Kenapa tu? <laughs> The wave are getting closer. Oh, itulah laku sebab dia. Ya, tapi... Mana... Macam, macam mana nak laju? Okay, laju mana lagi? So aku kena lah tadi eh. Aku kena ombak tu eh. What the heck? Aku cakap nak santai-santai. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Okay, nampak je masuk terus tutup. Cepat, cepat, cepat, cepat. So aku kena kejar. Okay, awet. Right. So evacuation. Go, go, go. Sebab Crossroad 720 Mana sempat tu Allah kenapa dia Kau cepat cepat cepat cepat Cepatlah cepatlah Cepatlah Lambat pula Oh dah penuh Okay maybe tak sempat Maybe aku sepatut sepatutnya tak ambil Maybe 7.20 Sepatutnya sempat lah aku gerak daripada sini 7.20 kot Sepatutnya sempat Aku nak selamatkan semua orang Apakah salah aku untuk selamatkan semua orang? Oh no, jangan langgar pasir. Tu kenapa ada trafik pula kali ni? <laughs> Ha! Siap betul lah. Aduh, ada trafik pula. Ya, intense, intense game ni, intense. Let's go, let's go. No, no. Please don't, please don't. Okay. Oh, bus. Ada bas lain. Tak, jeep apa. Okay. So, at least... Aku dah sampai... Ke kawasan sini. Alright. Aku kena fokus je. You follow je, follow je. Tengok jalan, follow je. Oh. Oh masuk ni apa masuk ni? Oh. Jalan. Jalan don't care. Uh angin kuat. Dia nak naik atas bukit ke apa ni? Yes. So aku lagi 7 minit. Boleh nampak ke air naik? Oh. The fuck? Eh naiklah atas. Kenapa turun bawah? Aduh <laughs> Langgar Tu, Jalan sempit Aku dah ada kena rush ni Tak apa Safe safe safe It's okay Right Kita tak ada nak kejam mas ke apa Memang dalam keadaan kecemasan macam ni lah Right Okay okay okay Uh berat berat berat Okay dalam kecemasan Kenapa dia orang turun dalam kecemasan Air dah naik ke? Aku tak nampak air naik pun Sabar semua Penduduk-penduduk Aku akan cuba selamatkan korang Ya, terpesan maybe bukan pilihan Tolonglah jangan ada kereta dah, tolonglah Aku tak boleh nak afford Hilangkan penumpang ni 723 Right, Go. Okay, straight je, straight je. Kenapa dengan bas? Kenapa dengan bas? Kenapa lambang bas tu? Aku tak tahu. Aku tak duduk kat China. Okay, memang memang boleh rasa lah intense itu. Boleh rasa lah. Okay. Boleh rasa lah. Kalau kita nampak ombak tu lagi takut. Nasib baik tak nampak. Yelah, dia naik atas bukit eh. Oh mungkin uh, Waktu awal-awal tu yang bahaya kot Nak selamatkan tu Sekarang dah lepas ni Mungkin dah selamat kot Dah naik ni kan So macam ni lah Dia orang escape Dia orang pergi ke atas gunung eh Ya yeah. Okay semua belakang okay lah Tadi ada satu je accident Ah, uh, But Ya yeah, everything is good Ooh. Okay Oh atas ni ada kedai-kedai eh Jual apa ni air kacang Alright ada dekat dah lagi 5 minit kita akan sampai ke destinasi Kalau mengikut GPS ni lah Bukan mengikut apa yang kita rancang Tetapi Kalau apa-apa yang berlaku Contohnya macam tadi Air tak sempat Aku tak tahu apa beza dengan driving aku yang first dengan second Ah, uh, Rasanya sama je Tapi kalau dia nak macam tu dia buat juga okey. Okay turun Semua Sepatutnya selamat Okay Yeah You have earned the required amount of money Yup Okay so apa yang kita dapat Kita boleh tengok boleh sambungan ke Okay sambungan cerita ni Sambungan cerita di Free Biat In free mode The number of passenger Okay ada free mode Okay Alright, alright, alright. Tapi aku rasa game ni seronok main dia punya yang the real scenario ni compared to kita main uh, ah, pre-mod lah maksudnya uh, kita boleh main bebas lah. Aku tak rasa game ni ada multiplayer. So, yep. Dia seorang. Seminggu sebelum kejadian itu. Oh, best juga eh. Right? payah lupa pasal parking Okay, eh, selamat datang oh, ni, ni bas apa pula ni? Oh god Oh, bas sekolah Dia nak tunjukkan kehidupan semasa dia orang tu Dah agak bunyi dia Pas fair. Apa masa dia? Oh, tambang. Alright. Oh, tambang dia naik. Okay. So, kita boleh ke tinggalkan orang? Ya, Pripyat ni pekan yang kecil tau. Ah, kalau korang lah, Pripyat ni pekan yang kecil je. Okay. Dia bukan pekan yang besar. Sebab kebanyakan yang tinggal sini ah, adalah orang yang kerja dekat... Ah, dekat tu lah. Keluarga-keluarga orang yang kerja dekat jana kuasa tu lah ha, Dia macam satu pekan Yang diwujudkan untuk tu Dia macam hulu sikit lah Pedalaman sikit Sebab Rusia kan Banyak tempat-tempat yang Tak boleh bina kan So Very very macam Sedih Sedih Dan juga takut lah Sebab tempat ni memang tempat asing kan So lama juga baru dunia luar tahu Apa sebenarnya yang berlaku kat sini Haa lama juga Okay sebab dia orang merahsiakan Biasalah kerajaan Rusia kan Dia orang tak nak uh, apa? Dia orang tak nak orang tahu kelemahan. Dan aku agak terkejut lah sebab orang yang buat ni orang Rusia. So apa apa rasanya uh, apa ni? Perasaan orang-orang yang pernah ya. Yeah. Ya, menyengit macam ni nampak? Style tak? Haa ah. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Sila, sila, sila. Eh, lepas tu aku nak pergi mana ni? U-turn ke apa ni? Oh, U-turn. Alright. Boleh kalau aku shortcut? Maybe boleh. So, tempat dia nampak tenang, aman je kan? Sebab dia macam tempat... Macam polis lah kita ada apa quarters polis ataupun apa tentera ada kuarter tentera macam tu lah so performance game ni uh, adalah dia 60 fps stable uh, tapi ada juga dia punya hikap-hikap lah okay, turning rate sign mampus lah okay, tolak 100 je pun right. kenapa orang marah masam eh oh sebab langgar ni ke lampu syarat sure okay So ada peraturan jugalah Ni orang ni nak naik ke perempuan ni ha, Aku signal lah keluar je weh Memang Malaysia betul Ya dia punya grafik Aesthetik dia cantik Aku suka Memang simple dan clean uh, Performance dia macam aku cakap lah kan okay, Sebab grafik kat aku kan Ataupun memang game ni belum optimize lagi sebab Rasanya tak ada update lagi uh, Yes Game dia santai dan aku suka Santai tak santai jugalah kan Yang macam ni mungkin santai lah Yang pub tsunami apa semua earthquake Yang akan datang tak tahulah Dia memang dua tempat je cerita dia China dengan uh, Pripyat Mungkin untuk sekarang lah Tapi game-game macam ni kita nak harapkan Kalau ada update dia Mungkin dia tambah Malaysia, Indonesia kan uh, Untuk harapan tu aku tak tahu nak cakap macam mana sebab selalunya dia dia yang map yang mula-mula kita dapat tu lah map itu je lah kan so aku cuba try potong ni right ok lampu syarat aku kena masuk dalam ni ke Aku tak tahu kenapa dia punya map macam tu Okay, there you go Oh, ya yeah. Okay, aku dah masuk dalam tu Ni ke? Depan Alright, map dia pelik sikit tapi tak huh. Aku keliru So, tadi straight lah patutnya Okay Alright, there you go Nice apa benda tu polis Mari kita menikmati keindahan alam Jalan straight ya kan So kita ada Kepuasan ah, Apa Pelanggan lah Kepuasan Kepuasan kita punya Oh god Kepuasan kita punya penumpang Masa aku Aduh kacau betul lah Tapi tak apa Dia orang tak marah lagi Okey je tapi skor aku dah tak ada Skor aku tinggal 172 je <laughs> Dan skor dah hilang Dia macam ni lah Okay kalau map-map macam ni Oh ni laluan yang sama kita lalu tadi So map-map macam ni Kita nak belajar dia punya Macam mana jalan dia ha, So kena main banyak kali lah Game-game macam ni Sebab dia ada medal ha, So game-game yang ada medal ni Memang kena main banyak kali Ya jalan kat sini memang challenging eh Sebab dia uh, Dia sempit sempit. Ha. Asal asal asal. Oh, langgar sikit je pasir-pasir tu biasalah. Right. Biasalah tu. So dia kata sampai 7 19 belas. Okay Alright So lepas ni enam belas lah Jauh juga perjalanan ni Okay, there we go. Masuk dalam ni ke? Hah? Oh, sini. Ya, dia punya map tu macam pening sikit tapi tak apa. Kenapa dengan off-road? Kenapa marah? Macam marah? Memang kena lalu sini. Kenapa marah? Nampak ke lalu sini? Diorang tak tahu ke? Dora were animal and horn to make Okay Oh ada binatang pula lampu tak lampu Okay ya, lampu Okay careful careful Asal asal asal penumpang marah. Sabar penumpang. Jangan marah. Perjalanan ni memang macam gini. Okey. GPS yang bagi tahu. Saya tak tahu. Saya hanyalah pemandu. Saya dah daripada Malaysia. Ya, map dia tu kena ambil kena ambil masa lah nak biasa kan. Ya, dia orang marah eh, lalu dekat off-road. Aduh macam-macam Baik kita sampai Tepat pada masanya Mau masuk kah? There you go Oh, kena patah balik. Oh, God. Oh, oh, aku tahu dah. Macam mana. Sistem dia. Okay, eh, aku rasa kita kena lalu sini juga. Tak boleh buat apa. Nak patah balik jauh. Apa? Kita sampai awal. So, okay. Sampai awal, okay. Ikan eh, mengamuk pula nak kena patah balik. Apa boleh buat? mana mana ada bas? Probably boleh probably boleh apa? Mungkin boleh patah balik tadi kan. Tapi disebabkan aku panik. So aku tak jadi patah balik. Alright. Kita ada 200 point, kita cuba stay 200 point tu. <laughs> Sebab aku dah tolak langgar lampu isyarat apa semua kan. Biasalah. Mandu awal lagi. Jom Tujuh lima belas Aku patut sampai sana Tujuh sembilan belas So yep Okay saja. Mencabar sikit lah ni Mencabar sikit map ni uh, Sebab ada off road eh Ya, aku ingatkan aku terlepas simpang Tak rupanya Lah Hmm tolak dah Langgar sikit sikit je Okay Tinggal 68 je waypoint aku guys 68 je aku sedih Right So corner kita memang kena slow gila Baiklah Naik naik naik naik naik naik Okay, eh, corner memang kena slow gila. Right. 100 je waypoint kita. Early departure from bus stop. Wait, what? Lah, aku... Bu- <laughs> Negatif 86. Baiklah. Alright. <laughs> Negatif 86. Okay, banyak benda yang... Memang kena detail gila. Alright. Sebab berat tau dia punya control ni. Ah, so maybe kalau aku main terpesen je mungkin better kot. So aku senang boleh nampak elak. Dan aku tak boleh berlepas awal ke apa? Alright. So, sekarang destinasi aku mana? Ah, uh, forest near Pelani. Alright. 7.20 baiklah. So aku tunggu lah 7.20. Tak ada masalah, tak ada masalah. Kita kita akan comeback balik ya. Kita akan comeback. Alright tak akan come back No worry Okay tujuh 720 eh Alright 720 pun aku jalan Okay kita tengok tepi Memang kena main betul-betul lah ni Macam simulator lah Ni akan nak kena cepat Aku tak boleh lepas awal ni ha. Dia kata 7.20 7.20 lah Aku bertolak Okay So overall game dia memang ah, Awal-awal uh, tu Ingatkan macam game santai je kan Punya game yang kau kena try hard juga Kau kena tepat juga uh, Dan Memang kena tahu selok-belok jalan tu Ah. Sebab memang kau tengok point aku sekarang apa? Negatif 22. Kita kita akan comeback. Kita akan comeback. Okay, for sure kita akan comeback. Eh, aku nak kena bertolak pun boleh. Baguslah guys. Baguslah kalau bas bertolak awal. Betul tak? Kenapa bas tak boleh bertolak awal? <laughs> kira bagus apa? So lepas ni 7.23 Alright Tak apa Kita tak payah kisah pasal tu Kita gerak 7.20 dulu Come on Come on Ada siapa-siapa nak naik lagi tak? Come on Tak berlepas ni Tak berlepas ni Cepat Nak berlepas ni Kalau aku tahu Aku bawa So slow tadi Sebab aku ada banyak gila masa Aku ada 5 minit Dekat stesen ni Eh boleh pergi makan Pergi tandas Beli jambu Bila tunggu macam ni dah selama lah Tadi bila kejar masa tu tak rasa Rasa cepat je kan Yang ni rasa lama okay, Aku betul-betul akan bertolak 720 Dia orang terpaksa tunggu lah Kata jadual kan Mungkin mungkin orang Rusia ni Orang yang menipati masa kot Ha Tengok Okay Kali ni Kita akan pandang betul-betul Laluan ni kita akan break Slow slow Ambil lajak Makan jalan sikit Okay No Baik aku tak payah bawa betul-betul Sama je Ah. <laughs> Mungkin kalau nak masuk simpang tu Aku kena tunggu yang tu apa kereta daripada sana keluar dulu kot. Ya. Tak boleh lah. Sebab tak tahu nak ambil tanjak macam mana. Ataupun aku kena makan jalan. Ya. Kena makan pasir tu. Negatif 222 guys. Sedih betul lah. <laughs> Sedih. Apa yang dah berlaku? Tak tahulah boleh comeback ke tak kalau macam ni Tapi betul lah dia jadi ketagih tau Dia jadi macam kita nak try balik tadi Sebab aku rasa aku dah tahu dah jalan dia macam mana So kalau next time uh, Kita boleh kita boleh makan jalan tepi macam ni lah Orang akan marah of course kan Tapi bagus untuk selekoh lah benda tu As long as jangan langgar macam Tiang lampu ke apa kan So aku rasa untuk perjalanan ni memang dah jijik dah Aku takkan dapat apa-apa XP uh, sebab negatif aku terlalu banyak sangat buat mis- mistake buat kesalahan negatif 222 ni adalah sesuatu yang melampau <laughs> untuk seorang pemandu okay. aku suka lah mekanik horn-horn ni untuk halau ni so setiap seekor aku akan makan jalan Ah. Aku tak kisah orang suka ke orang tak suka ke Aku akan makan jalan Even simpang macam ni pun aku akan Okay dia, dia berhenti Aku aku oh. Dan aku akan masuk So itu function signal Supaya AI tu berhenti Okay Ya biasalah Dah lama tak main game driving-driving simulator ni kan Ah, ni biasalah. Dia kalau macam tu memang kadang-kadang kita confuse. Right, lagi satu jalan dekat pre Previa ni line dia memang tak ada. Macam jalan kat bandar ni ada line lah. Tapi jalan yang dekat tu tak ada line. So slow and steady pandang sini. Okay, rapat. Okay. Ah, memang kena Euro Truck ni guys. Ah. Sekejap, hantar ke kilang tu ke? Oh! ハンターくおー、ハンターくおー、オッケーオッケーオッケー、ハンターくじゃあ、こわすーどー、おにら、ベクストーリーで、ベクストーリー、ベクストーリー、ベクストーリー、ヘマベクストーリー。ロイ、ドロイ oh, oh, Kita hantar pekerja-pekerja ni eh. Alright. Cool. Eh, tembus pula eh. Oi. Tembus pula kau eh. Asal dia ada mengantuk lah. Apa Mengantuk. Right. Okay, settle. Ah, X, X. Okay, drive lah. Hello? Parking? Kau nak naik balik ya? Si. Ya, macam mana? Tak apa, it's okay. Okay, parking bukan naik gear. Z Oh. Oh, ya. Yeah. Oh, patutlah. Okay drive Sorry sorry my bad <laughs> Ha Lupa pasal ni Dia punya handbrake tu Okay eh, jom Kemanakah kita 7 28 Aku dah lewat Tapi tak apalah Ini hanyalah test run je Ni hanya nak preview sejam je Okay Mission ni panjang Dan memang susah bagi aku lah. At least. Alright. Kalau kita boleh potong laluan nak bagus. Okay. Kita boleh cut lah sebab tadi aku buang masa kat dalam tu kan. Sebab handbrake dia huruf Z, huruf Z. Bukan space. So pelik sikit lah. Boleh je aku kalau boleh uh, set balik aku akan set balik lah. Okay jom ini adalah destinasi kita yang paling last Rupanya nak hantar kalau tak silap aku Sebab dah tak ada list dah okay, eh, Kita cuba potong Seberapa banyak yang boleh Sebab kita tengah top speed ni Tolong lah jangan ada kereta depan tu Tolong lah Please There you go Wah, Aku salah signal punya Aku pakai signal belah kanan Bagus Side mirror tak boleh nampak Kalau boleh nampak memang function lah Kalau boleh enable kan Memang function lah Ya makan jalan macam tu tak apa Sebab selamat sikit Oh so lah Jangan kuasa dia So kita hantar pekerja-pekerja ni lah Seminggu Sebelum kejadian Alright Memang menarik Dia dia punya Apa dia punya situasi Dalam game ni memang best lah ha, Walaupun korang korang abaikan je Aku punya markah tu Okay <laughs> Sebab aku memang dah cuba Zai upaya guys Banyak mekanik yang baru aku tahu Macam Langgar tolak markah apa semua tu kan ha, Ingatkan macam Tak banyak Punya banyak agar dia tolak Boleh tahan juga Okay eh, so yang ni Kita cuba tengok kamera dan kita cuba masuk setepat yang mungkin Sebab kecil gila ni Ya Kau nampak tak detail dia Kecil gila Nak masuk tu Kalau langgar tu tolak markah tau ha. Betapa detailnya Nak masuk tu Aku pun takut Kalau kau tanya aku Kat seleko tu Pakai bas ni Alright semua Boleh keluar Pergi sekolah? Pergi sekolah eh Ya, ada dua tempat Okay You have failed Remember to follow your obey traffic rule To complete the route Tak apalah Okay So, kita Tak dapat apa-apa Dia dapat dah 900 uh, ah, Bayar 1,300 Money RM50 je weh Dapat So Itulah dia game yang bertajuk Buzzworld Korang boleh dapatkan game ni dekat Steam Kalau korang nak challenge lah Dan dapatkan medal-medal apa semua lah Aku rasa ada banyak negara lagi akan unlock uh, Overall uh, game dia preview sejam ni Aku rasa game ni menarik okay? Dia challenging memang challenging Dia punya situasi macam aku cakap memang best uh, Yelah kalau korang nak korang boleh pergi beli lah okay, Jangan lupa untuk like, comment, subscribe share Kita akan jumpa lagi dalam video 1 jam preview akan datang uh, Terima kasih sebab menonton Assalamualaikum dan bye-bye.